Comme vous le savez, dans la prononciation familière du français, il y a des lettres qui disparaissent, le E souvent, mais aussi le L. Aujourd'hui, je vais vous parler du L dans le pronom « il euh, Souvent, le L va disparaître. Donc, par exemple, si je dis « il fait beau », on va prononcer « il fait beau ». Si je dis « il pleut », il pleut. En québécois, il mouille. Et si je veux dire « il neige », il neige. Donc, il fait beau, il pleut, il neige. Euh, si c'est un pronom personnel pour une personne, euh, il pense que, il pense que. Lui, il pense que c'est pas correct. Ou si le il est suivi par une voyelle, là, ça va aussi faire une contraction, ça va faire ya. Donc, il a faim, il a faim. Il a peur, il a peur. Donc, euh, Écoutez, vous allez l'entendre quand vous allez entendre des francophones parler. C'est tout.